E aí pessoal, beleza? É, na dica de hoje eu vou estar tá mostrando para vocês como sincronizar alguma gravação MIDI com o andamento da música. Eu criei aqui duas tracks de MIDI, é, uma de sintetizador e outra de kick. É, e eu vou mostrar para vocês, ela está no andamento de 150 e vou mostrar para vo vocês como que ela está suando. Agora eu vou alterar o andamento aqui, eu vou colocar 125 para a gente ver o que acontece com o MID. Vejamos. Percebam que o MIDI ele automaticamente se adaptou ao novo andamento, ou seja, ele reduziu a velocidade. É, vou dar Ctrl Z para retornar a velocidade original, que é o andamento de 150. E o que acontece? É, quando a gente grava algum MIDI, um exemplo, é, se a gente for é, gravar algum VST de alguma é, bateria virtual e tudo mais, é, geralmente os loops da bateria ele tem um andamento. E o que acontece? Sempre se a gente for utilizar esses loops seja bateria, sintetizador ou algo do tipo, a gente sempre vai ver um, um botão ou algo para selecionar dentro desses plugins que é justamente para sincronizar com o andamento da música. Vai estar tá geralmente escrito sync. É, assim como os sintetizadores, caso você utilize algum, a, a, algum arpeggiator automático, né? Ele tem que estar tá sincronizado com o andamento da música, senão ele fica totalmente fora. E no caso, esse sintetizador que eu estou usando, esse VST de sintetizador, né? Ele tem esse botão Sync, que é justamente para sincronizar com o andamento da música, caso eu utilize o arpeggiator. Mas, e geralmente, quando gravamos, o que acontece? É, nós não gravamos diretamente na trilha MIDI, a não ser que a gente construa, né? Ou a gente queira é, corrigir alguma coisa, alguma imperfeição, antes de transformá-la em track de áudio. E o que acontece? Geralmente, quando vamos, vamos gravar, é, a gente clica com o direito do mouse em cima, isso no Cakewalk, né, claramente. É, a gente clica com o direito do mouse e inserir mandada e nova pista auxiliar. Então veja que é, abriu aqui embaixo logo abaixo do sintetizador aqui, uma pista auxiliar, que no caso o som do sintetizador do, do VSTI ele vai sair nessa track. É onde eu irei gravar diretamente em áudio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu solar aqui o sintetizador e vamos colocar para gravar. Deixa eu só de desmarcar aqui a, o loop. Vamos lá. Então, ó, veja que ele gravou em, em uma track de áudio. Vamos ouvir somente ela, solada. Deixa eu só agora aqui colocar aqui. Vamos é, colocar para no loop. Agora vamos ouvir é, com o kick junto. Somente essa track de áudio que eu gravei com o kick em MIDI ainda. Vejamos. Note que ela está sincronizada. Agora eu vou alterar o andamento da música. Eu vou colocar 125. Veja o que acontece agora. veja que o áudio ele não acompanhou o andamento. Então o que, que temos que fazer quando acontece isso? A gente, primeiramente, é, quando nós é, baixamos o Cakewalk, instalamos o Cakewalk, originalmente ele, a gente tem que fazer o seguinte, é, a gente vai em opções, né? É, a gente vai aqui comportamento de clique, Aí vem aqui em duplo clique. Aí tá clips de áudio. E a gente tem que selecionar essa exibir construção de loop. Que geralmente ele vem como propriedades do clipe. A gente seleciona exibir construção de loop. Após selecionado isso, clicamos duas vezes é com o botão esquerdo do mouse em cima do clipe de áudio. Aí vemos aqui vai abrir o construção de loop a gente vem aqui em loop, seleciona o loop. Aí aqui pode aparecer essa mensagem, vamos ver, dados ocultos além de pontos de edição não destrutivos serão descartados. Continuar? Sim. Bom, continuamos. Aqui a gente pode fechar. E agora, vamos novamente colocar para tocar somente o kick com essa pista né, de áudio normal. Vejamos. Agora vamos alterar aqui para 125 e ver o que acontece. Note. Ou seja, agora a pista de áudio ela está sincronizada com o andamento da música. Então qualquer andamento que você colocar aqui, automaticamente a pista de áudio ela vai estar tá sincronizada e ela vai fazer as alterações necessárias para estar tá sincronizada. Então é praticamente isso. É, essa foi a dica de hoje. Se vocês gostaram, é, deixe o joinha no vídeo. É, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para pra, as notificações, né? E é isso aí. Muito obrigado e um forte abraço a todos.